Hello Dan selamat kembali bersama saya Safwan Kita kembali semula Assalamualaikum Hari ini kita akan bermain game Yang bertajuk The Apartment Tak tahulah lagu ni kalau kena copyright Aku ganti dengan lagu lain je Tak apa Setapa pun masa Jom Ada kelibat ke tu Wait what Recording sudah ready Okay let's go Sabar Alright Aduh ah. Okay dia, dia nak pergi apartment Abang dia dah lama tak ada Okay My brother live in apartment 24 Okay ini pun makan GPU juga Tapi tak apa We got this Apartment 24 eh Oh ni 21 Woi, start-start belum pulang apa-apa ni 22, 21, 24 Let's go Habislah kita kali ni Habislah Belum apa-apa lagi 2018 23 24 Okay aku bagi background sikit game ni Okay so game ni Orang yang buat game ni Dia, dia buat game dah Lepas tu dia Dia Cancel Sebab dia dah Penat kot So dia buat ending je so, kita tengok lah macam mana Oh Alright dah sampai apartment Assalamualaikum dia memang grafik macam ni guys. Ah dia macam style horror punya game kan. Hmm. Ush bunuh apa-apa dah ada kelibat dah ni. Awal awal awal. It's in the basement coming from the trees. Hello? <laughs> Oh. Alamak, ada orang ketawa. Hehehe. Aku dapat kelibat tu pergi belah sana. So, kita eloknya pergi belah sana ke macam mana ni? Oh, ada lampu. Oh, gelap. Oh, gelap. Wow, wow, wow, wow. Oh, gelap. The roots. Roots everywhere. Ini... Hantu pokok ni. Alright, eh, pintu tu tak buka. Belakang. Yang macam-macam. Weh, buka pula ni. pilih apa ni? Ni, ni just almari, almari, almari. Okay. Don't go down there. Don't go, aku pergilah. Padahal. Alright. Boleh lari, boleh lari. Eh, sound, relax sound. The door is locked. Sure. Roots. Ah, kan ada kunci nampak? Kitchen door. Ah, kitchen di sini ke? I guess. Yup. Masuk. Kitchen. There we go. Kita dah sampai dapur. Apa kali ni selalu kalau game... Game horror kita punya menu hari ni adalah pizza. Ready kan? Ready? The door is locked. Kunci lagi. So maknanya ada lagi satu kunci yang aku nak cari. Di manakah? Why? Wahai kunci aku yang akan... Huh? Aku yang akan aku tengah mencari-cari kunci guys. What? Wish. Aku tengah... Oh Belakang ni lah Okay belakang tu Ada something Aku tengah mencari kunci Lepas tu tiba-tiba dia bantainya tu So salah satu dia ni Mungkin Oh boleh boleh buka Kau tengok ni aku punya lama Ada pun jumpa something Ha bedroom door finally Aku jumpa something setelah lima minit Alright, boleh buka. Aku ingat kan left click punya E, guys. E! <laughs> ah, bedroom. Interesting. Ah, ui, bersepah lah biliknya. Ya. Ini pun tak buat ni. Katil tak tak dikemaskan. Alright. So, aku dah tahu dah. Apa ni? Ada akar. Cool. Oh, ada apa ni? Ada lighter Cara pakai lighter ah, Macam uh, nak pakai <laughs> Aku tak tahu macam nak pakai Tapi aku ada lighter No worry Lepas tu ni buku apa ni Alright So aku assume kita Gerak lah kot Kita dah ada lighter Tak tahu boleh buat apa Oh aku tahu Bilik gelap tadi tu True Bilik ni Hallway outside Light, light, lighter macam mana lighter Oh okay Okay Woo. What the heck Boleh buka pintu Oh tak boleh tak boleh tak boleh Ada kunci pula atas ni Utility room in the hallway Yo Hello Jangan main lampu eh Oh aku tengah pegang lighter ke ni Aku rasa Oh, ni utility room Okay, aku tu aku tu kunci gila oh oh oh no eh oh Weapon aku terjatuh dah. <laughs> Aku kena bug lah gila Aku kena bug Aku kena bug Aku kena bug guys Woi lagi sekali oh, Terkejut aku Okay Aku kena bug Jadi Kita kena Ulang balik lagi sekali Tapi kali ni aku dah tahu dah Nak buat apa Alright Macam manalah aku boleh kena bug pula Aduh Ah, tu lah lighter ha, tu lah F F guys untuk lighter F untuk aku juga ha, Baru nampak lighternya Nipu betul Okay ambil Alright There we go Oh tu lah. Baru aku nampak Kelibat dia Finally Baru aku nampak There go And then kita pergi sini Okey, hati-hati ya. Buka ni. Buka ni, aku dah tekan. Ah. Uh. Aku tak ready untuk tu. Guys, aku tak ready untuk hantu pokok. Oi, oh, gila-gila hantu tu. Ini TV ni siapa bising siap TV? Diam. TV. Okay kan sekarang kan aku dah lighter. So dia ni kata apa utility room outside. Let's go. Ni dia. Utility room. Let's go. Ah uh, 24 easy. Yup. Oh, Ah. Uh, tu siapa kat hujung tu? Ready guys, ready ready ready. There's no way. Yoro yoro. Ah! Aku akan, Aku akan dia nak pergi straight. Kali ni kita lepak kat dalam ni. Tak ada masalah. Kita ada tempat yoro kat dalam ni tak ada. masuk pula dalam pintu ah, Okay, pecah siap pintu ni Right Pilihan yang bijak Don't go down there Aku mesti akan pergi Tempat ni dah Berterabur lah Alamak Basement dah buka Jom Spin, spin. Apa ni? Ini semua penduduk apartmen ke apa? Belakang tu apa? Belakang tu apa? Tengah mendaki sekejap. What the heck? Berlalu, gerak lu. Tapi ada binatang tu. baru datang tu Oh Habirah Lah ingatkan mati Lepas tu apartment ni aku pun jadi juga master tu. Itulah dia guys. Dia apartment. Jam sekian dia boleh tahan. Aku terkejut juga. Overall game ni best. Uh, walaupun gamenya ditamatkan kau tengok, dia tengok aku tu. Walaupun game ni ditamatkan sebab developer dia dah dah tak ada mood nak buat dia masih lagi game yang agak menarik untuk kita main di malam Jumaat. Okey, korang tengok hari Jumaat aku main kami malam Jumaat. So itu dia thank you so much kalau korang rasa kalau korang rasa game ni mengejutkan korang, korang like, macam biasa korang subscribe, korang share dan kita akan jumpa lagi di next video. Hari apa eh? Hari Isnin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.